Ciao tout le monde, on est actuel, je suis avec Christian le magicien et on est dans les coulisses d'un spectacle pour enfants. Donc là, comme vous voyez, on est à l'arrière de la scène et on a une petite pause. Et pendant la petite pause, il m'a dit vouloir me présenter un tour de magie. Alors, Christian, je suis avec toi. Rachid, tu es avec moi ouais. on ferait un petit tour de magie. Euh, Cette fois-ci, on va utiliser des cartes très grandes, des cartes énormes. Qu'est-ce a deux rois. Deux rois. Et une reine. Et une reine. Sûrement tu connais le jeu, c'est souvent euh, joué en Espagne. Il faut trouver la reine. Ok. Je mets la reine au milieu. Ok. Et Rachid, il faut que tu trouves la reine. Ça marche. Si tu trouves la reine, tu as gagné. Si tu trouves le roi, j'ai perdu. Tu n'as pas gagné. Ok, C'est parti. La reine, elle est au milieu et on mélange. Ok. La reine, elle est où Elle est là. Elle est là. va en troisième position. Bien. Pas mal. Donc on va, mais le faire quand même. On va le faire quand même, mais cette fois-ci... Je suis costaud. Cette fois-ci, je vais mettre la reine au milieu, ok Ok. Donc la reine, elle est bien au milieu. Et voilà. Donc tu observes bien la reine. La reine, elle est où Elle est là Non, là. Non, là. devant. En fait, il faut que tu fasses une attention puisque euh, la reine elle est toujours ici. Il y a les deux Je vais faire plus facile. Puisqu'en fait, c'est pas très juste. Il y a trois cartes, mais toi, tu n'as que deux yeux. Donc, je vais éliminer. Je vais mettre une carte, un roi. Je vais Ce qui reste, c'est une reine. Et un roi. Et un roi. Donc, la même, on va faire comme avant. Donc, la reine. Je mets la reine devant moi et le roi c'est facile. Je mélange. Une, deux, trois. La reine, elle est où Elle est là. Elle est devant. La reine, en fait, elle est ici. Mais comme Rachid, comme tout à l'heure, je vais, je vais changer de jeu et de toute façon, il n'y a que des gagnants. <laughs> yeah!